Ciao ragazzi e benvenuti su questo video Questa sarà la seconda parte del video di un giapponese a caso che reagisce alle donne più belle della tv italiana In questo video la versione delle young che sono quelle che ci avete suggerito voi su Instagram Perché alcuni nella puntata precedente si sono lamentato del fatto che molte di queste ragazze fossero un pochino troppo in su con gli anni Quindi volevamo far conoscere ad a caso anche una bellezza più giovane La prima è Ludovica Pagani. Ok, bella. I think she will be liked in Japan. Prossima, Chiara Nasti. Uh, mm, mi piacciono i suoi capelli. Taylor Mega. Uh, Do you think Japanese people will like it? No, I don't know. They will think she's a porn star or something. Chiara Biasi. Um, la prossima è Miriam Leone. Mm. Ti piace? Sì, brava. Sì. Mi segue su Instagram. È un'attrice famosa. Oh, ok. Piacerebbe anche ai giapponesi. La prossima, Chiara Ferragni. Mm. She's beautiful. <laughs> Nothing, really nothing to say. Giulia De Non so chi sia. This. Ok, eh, she's pretty. Mm, yeah, she looks like one of the Kardashian. Really? Yeah. <laughs> La prossima, Alessandra Mastronardi. Ok. Ok. Yeah, she's beautiful, I think. Yeah. La prossima, Serena Rossi. Oh, I like her. I like the makeup. Yeah, it's more like natural. Why everyone wears so much makeup? So much makeup. Enrica Giudi. Oh, I don't know. I feel like she's gonna kill me. <laughs> Maybe in this photo, she's angry. Prossima è eh, Michelle Hunziker. Eh, no. No? No. She's beautiful, I think. Mm. Do you know how old she is? 30... 38. La prossima, Pollettina Creation. To be honest, compared to the girls with so much makeup, mm. I would choose her. Okay. Yeah. preferirebbe lei a una di quelle piene di make up yeah. è eh, una bellezza qua sapone be yourself yes Annalisa Scarrone I think she's a singer I like her, her eyes, lips, yeah Chiara Francini yeah she's beautiful la prossima è Aurora Ruffino mm, she's cute the most natural so far. so far. Except for Latina creation. Yeah, I mean, yeah, she's beautiful. She's so cute. Okay. I like her. Poi Bianca at 6. Oh, I don't know. Plastic surgery. Sembra molto rifatta. Andiamo avanti con Denise Tantucci. Mm, she's cute. Alessandra Moroso. Mm? She's a singer. Ok. Francesca Chilleni. She's so much beautiful. Oh. I, I like her. She reminds me a bit of Rebecca Black. Miriam Dalmasio. Okay, she looks like Emma Stone. Vittoria Puccini. She's beautiful. Elisa Maino. I don't like her hairstyle. It's very 2000. Poi Emma Muscat. Okay. Poi Mara Mayonki. She's a famous uh, music producer. She looks like Red from Orange the New Black. Mota piruste. Why? Uh, she's a famous music producer, you never know. She might watch this video. You're so beautiful. I would like to meet you someday. Francesca Cipriani. What is this clothes? <laughs> Poi la prossima, Elisa. She's a singer. She's not known for being beautiful, but for being very talented. Mm, I like her. Unique. Se ti piacciono quelle unique, ti piacerà anche la prossima. Loredana Bertè. Wow. Yes? She can be in the Ghibli. What was that? Castle. Sembra un personaggio del castello errante di Howl. La prossima, Arisa. Oh yeah, she's beautiful. Andiamo avanti con Malika Ayane, che non so chi sia. Ayane? Yeah, her name is Japanese. Oh. She looks cool. Poi andiamo avanti con Chiara Baschetti. I don't know. I don't know. She's beautiful. Yeah. But not my type. Poi la prossima, Matilda De Angelis. Oh, I think I like her. Valentina Bellet. She looks like one from uh, Game of Thrones. Daenerys. Looks like. Laura Pausini. I mean, she's beautiful, but she is too strong for me. Poi la prossima è Tina Cipollari. Plastic surgery. Non penso che si sia rifatta, si è rifatta. No. Non ti piace? No. No. In Giappone piacerebbe? No. No. I don't think so. Dolce nera. Why this photo? I don't know. Actually, Actually this photo is not really cool. <laughs> What happened to her neck? Andiamo avanti con Clarissa Marchese. She's beautiful. I like her face mm -hmm. and hair very mm -hmm. much, but I don't like outfit. <laughs> ok, la prossima è praticamente Kim Kardashian dalla foto che ho scelto, comunque Giulia Salemi, non so chi sia. Definitely look like Kim. Yeah. I think Kim Kardashian have the same photo too. Bianca Balti. I, I like her. Stella Manente. No. No. People don't really like her very much. Federica Narchi. Yeah, she's beautiful. Melissa Satta. Um, yeah, she's beautiful. Rosa Perotta. <sighs> <sighs> like her eyes, but I don't really like her lips. Alice Pagani. Oh, she she's beautiful, a TV unique. show on Netflix. I think she's good at modeling. Ok, finito. Everyone was beautiful. I think for me and a lot of Japanese people, um, they like woman with less makeup. Più naturali dovete essere yeah. per piacere ai giapponesi. We don't really like Kim Kardashian. Kim Kardashian non è tanto famosa in Giappone. In, Gia in, in Japan no. No. Not at all. They know her. Because of Kim Yeah. La conoscono soltanto per la sua marca di intimo per rimodellare il corpo che voleva brevettare kimono. Se non avete visto il video in cui la insulto, andate qui. Noi ci vediamo domenica, chi vuole a Venezia, che faremo un altro video prank. Non vedo l'ora. Ciao!